გამარჯობათ. ვაქცელებთ სოვის გაკვეთილებს. როგორც ხედავთ, ჩვენს წინ არის ესეთი ორი ნაკსოვი, უფრო სწორად ერთი ნაკსოვი სხვადასხვა ფერებში, ოქსოვილი. აა, ყველას გეცნობათ ალბათ ვინც ერკვევით ქსოვაში, რომ აი ამ ნაკსოვით ქსოვენ კარდიგანს. აი მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ნაკსოვი არის ძალიან ლამაზი, არის აგრეთვე თვითონ მოქსოვის ქსოვის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო. ამ ნაქსოს აა პია აზიური თავთავი. მეორე ნაირად პია შინშილა. დღეს მინდა მოგწოვო აა ანუ დღეს მინდა გასწავლოთ აი ამ ნაქსოვის პრინციპი როგორ იქსოვება. ალბათ შეამჩნევთ, ნახეთ. მარცხენა ნაქსოს აი სივრცეები აქვს ესეთი ზოგს მოსწონს ესეთი ნაკსოვი რომ სივრცეები ჩანდეს და მარჯვენაში კი აი სივრცეები არ არის ანუ შევსებულია დევანდელ გაკვეთილში უნდა გასწავლოთ როგორც აი ასეთი ნაკსოვი აგრეთვე აი ასეთი ანუ ვისაც უნდა სივრცეების გარეშე და ვისაც უნდა აი სივრცეები ნიმუშისთვის აკრებ 16 თვალს. სანაპირო თვალი წახვეწ და და შემოვატრიალო მოვაცალოთ ჩვენი პირველი რიგი გადავითან ფილოსფოს ერთი 8 თვალის შემთხვევაში უნდა მოვხსოვო 14 რიგი. ახლა გვწოვ მე12 რიგს. შემდეგ ნახეთ, რა ხდება, რომ გვწოვენ. ეს 8 თვალი და 12 რიგი. შემდეგ გვწოვ აი აქედან 4 თვალს. შემოვატრიალებ. და აქაც ვქცევ 4 წალს. შემოვატრიალოთ ისევ 4 ანუ აქ დავდოვებ დამთვლებს, ამას არ მოგწოდოთ. ანუ მიხვდით ხომ ესე იგი რა ხდება აა აი ნახეთ ეს რვა თვალი ხომ მოხსოვე თუ თავიდან როგორ დავიწე მოხსოვე 14 რიგი ხო შემდეგ ახლა მივდივარ იქით იქით უნდა გადავინაცლო ანუ ოთ მარტო 4 თვალი მოხსოვი აქეთ ფარეს და 4 თვალი მივამატე იქიდან აი ეს აი ეს 4 თვალი მოვამატე და ახლა აქეთ ვსოვ ამ 8 თვალს აქაც ვხსოვ 14 რიგს. 14 რიგი უნდა მოვხსოვა ისიმაყლეში. და აქ გაჩერებულია ხსოვა. აქ არის გაჩერებული ხსოვა და აქაც არის გაჩერებული გზობა. სოფ მარტო აი ამ მონაკვეთს. ანუ ეს ერთი სეგმენტი ხომ მოიგზობა? ეხლა გვსოვ აი ამ სეგმენტს. აქაც გვსოვ 14 რიგს. იგივე ნაირად, როგორც პირველი სეგმენტი მოგწოდეთ. აი, მოგწოვე მეორე სეგმენტიც. 14 რიგი. შემდეგ შემდეგ გადავდივარ აი ამ 4 თვალზე. 1 2 3 4 და ესეც გარეთ ვარ. ესე იგი 1 2 3 4 1 2 3 4 და ამ განაცენ ტიპოსთან არ ხსოვ. მოწიალოთ ხახსოვი. და ხსოვ ახალ სეგმენტს. განაპირა თვალს აა ხო არა აქედან, არამედ აქედან, რომ ცოტა მჭიდრო იყოს, ალბათ მიხვდები. ხო? შემდეგ უვატრიალოთ რაღაც სულ 14 რიგს. იმედით, გადამეყურება. ყველაზე ეს სამი სეგმენტი. ეხლა უკვე აა ეხლა უკვე მოვახდინო აი ამ სამი სეგმენტის შეერთება. ანუ როგორ ხდება ეს? როგორც ვიდეოს დასაწყისში გაჩვენეთ, ვინახეთ ზოგი ქსოვს აი ესეთი სივრცეებია. ზოგს მოსწონს ეს სივრცეებიანი ნაკსოვი. ზოგს არ მოსწონს და აი ესეთი შეკრული გამოდის. მე მაგალითად აი ესეთი პრობლემას. ეხლა მე გაჩვენებთ ორივე შემთხვევაში როგორ უნდა მოვხსოთ, მოვხსოთ. აა როგორ უნდა მოიწოვოს სივცეებიანი და როგორ უნდა მოიწოვოს დახურული. ესე იგი. აა ამჯერად დავასრულე სამი სეგმენტი, შემოვატრიალებ მაქსოლს და იყურეთ ახლა როგორ როგორ მოვხსოვოს. ანუ ხდება ამ სამი სეგმენტის შეერთება ერთმანეთს. და მივედი აი ამ სივრცემდე და თუ დაუშვათ მინდა რომ ეს სივრცეები იყოს ისე როგორც აი ამ პანე ნახსოვზე ჩანს აი ამ პლანეტაზე. აი ამ პლანეტაზე. თან სივრცე. თუ თუ მინდა რომ ეს სივრცეები იყოს, მაშინ პირდაპირ გადავალ ამ თვალზე და გავაგრძელებ ფსოვას. აი ესე. ეს კიდევ მივედი ამ სივრცემდე, გადავალ ესერე და დავაგრძელებ ფსოვას. შეულებრივად. მაგრამ თუ მე არ მინდა რომ აი ეს სიგრძეები ჩანდეს და დაარჩეს, ხო? მაშინ უნდა მოვიქცეთ ასე. მოვიმდები ხავე უკან და დაწერეთ როგორც შეგვიძლია. აი, მიყურეთ. ესე გავასწორებთ აი ამ 14 რიგს, რომელიც თითოეულ თითოეული სეგმენტი შედგება 14 რიგისაგან, ხო? ანუ სათხაც შუაში, შუა სიგრძეში. აი დაახლოებით აი აქ. ამოვიღებ ჭის და ჩავუყრი. აი აი ამ ლეთს, აი ამ ლეთში, აი ესე რიგის სათა ჯუაში. აქ არა და აი აქ. ესე ჩავუყრი და ჩამოვაცავ აი აი აი ამ მეორე ჭის. მეორე ჭის რომ ჩამოვაცავ, ხო? აი აი ამ ქვედა ბალს. აი ამ ქვედა ბალს, აი აქ მეორე ჭის. აი ეს და ჩამოვაცხო ისე ამ ანუ კიდევ გავინეორებ კიდევ გავინეორებ გამარჯობა გავა ესე იგი აი ამ 14 რიგის სადღაც შუა რიგებიდან შუა რიგებში აი ესე ჩავუყრი მარჯვენა ჭირს ჩამოვაცხო მარცხენა ჭირს აი ესე შემდეგ ისევ ჩავუგრი ჭირს აი ამ წლებში და აი ორი აი აი ამ წელს გამოვაწურე აი და ჩამოვაწურე ისევ მარცხენა ჭირს აი ეს იყვით ხომ რა გავაკეთე და გაგძელებ ცოვას აქაც ისევე ვიქცევი ყველა სეგმენტის შუაში. ეს ჩამოყრი და აი ამ თვალს გამოვიტან აი. ესე ჩემო გამოვიდა ეს ფრაზა. შემდეგ გაგძელებთ ისე გწოვას, რომ აი ამის საპირისპირო ამის საპირისპირო სეგმენტები მივიღო. ანუ ესენი ხომ არის ესეთი მოძრაობის, ხო? ესეთი ფორტის და ჩვენ ამის საპირისპირო იქნება ასე. აი, როგორც აგრძელებთ ხსოვას. ანუ ეს სამი სეგმენტი რომ მოხსოვეთ. ამის შემდეგ ჩვენ ხსოვთ ჩაულებრივად 2 ან 4 რიგს. ჩაულებრივად აბსოლუტურად როგორც ვთქვი გვიჩვენებს. წაღმართვალს მოხსოვთ, წაღმართ უკუღმართვალს მოხსოვთ. ხმა მხრიდან ვიწყებ სეგმენტის გამოყვანას. ნუ აქ ხო წამა მხრიდან მოვხსოვე და გამოვიყვანე სეგმენტი. ეხლა უკუღმა მხრიდან გამოყავს. გასწავლი. სოფ 14 რიგს. როგორც როგორც წესი ამ ნაკსოვში 14 14 რიგი უნდა მოვქსოთ თითო სეგმენტის დროს. კიდევ ვიმეორებ 8 თვალს თუ ავიღებთ აი თითო სეგმენტის სიგანეთ 8 თვალი, მაშინ უნდა ავიღოთ 14 რიგი. თუ 6 თვალს ავიღებთ, მაშინ უნდა ავკრიფოთ 12 რიგი, ხოლო თუ 10 თვალს ავიღებთ, 10 თვალს მაშინ უნდა ავიღოთ 16 რიგი. 16 რიგი და 10 თვალი ალბათ უფრო სქელ ძაფს მოუხდება. და დიდი ფუსფუსა ნაკსოვი გამოვა. მეთოთხმეტე რიგი მომხრობე, მეთოთხმეტე რიგი უფრო უკვე. ესე და შეგახსენებთ კიდევ რომ თუ არ გვინდა რომ სივრცეები აა სივრცეები იყოს ნაცხოვში ამისათვის ამისათვის აი აქ მოსავყაროთ ანუ 14 რიგის საფათა შუაში, აი აქ. ჩამოვაცვათ მარცხენა ჭირზე. აი ასე და აი აი ამ მარცხენა ჭირზე რომელიც თვალიც არის, იმას გამოვიტანთ აი აი აქ. მე ვთქვით რომ ძალიან ისე თვალსაჩინოდ ვაჩვენო და მე მგონი კარგად ჩანს. და ისევ გადავიტანთ მარცხენა ჭირზე. შემდეგ ვაგრძელებ ბრძოლას. მოვატრიალოთ. დანარჩენ ფლებს პროგრესი რომ არ მოვწოთ და ვაგრძელებ ბრძოლას. ვახსენებთ 8 თვალი, იმიტომ რომ თითოეული სეგმენტი ციგანიში შედგება 8 თვალისაგან. შემოვატრიალოთ და ეს თვლებიც დავტოვოთ, ისე რომ არ მომწოვოთ. გადავიდეთ პირველ თვალს და დავიწყებ ახლა 14 რიგის მოხსოვას. ვატრიალობთ ესე იგი მოგწოვე მეორე სეგმენტით 14 რიგი ეხლა მე მინდა რომ ისევ გავაგრძელო მოგწობა რიგის ბოლომდე ა მაგრამ აქ არ მინდა რომ სივრცე ჩანდეს და ვიმეორებ იმ მოძრაობას რაც გავაკეთე ა ანუ ამ 14 რიგიდან აი სადღაც შუაში შევიყვანა მჭირს და ჩამოვაცმევ აი ამ მეორე ჭრილზე, მარცხენა ჭრილზე. შემდეგ მარჯვენა ჭრილს ჩავუყრია ამ ფლებში და მარცხენა ჭრილიდან გამოვიტან თვალს, აი ამ. და ისე ჩამოვაცხებ მარცხენა ჭრილს. და ვაგრძელებ ცოლას. აი ასე მოხდა შეერთება. აი ასე ხდება. დარჩა პატარა ხვრელი, მაგრამ ეს ეს ხვრელი არის უმნიშვნელო. შემოვატრიალოთ. და ვქსოვ ბოლო სეგმენტს. აა მოგწოვე მესამე სეგმენტი ანუ 14 რიგი ნახეთ ახლა როგორ და აა მოგწოვე ეს ბოლო სეგმენტიც და აა უნდა ახლა მოგწოვო ბოლო რიგი ხო როგორც წინა სეგმენტებში ესე იგი გადასვლა უნდა მოხდეს ჰარმონიული ანუ არ მინდა რომ აქ სივრცეები გამოჩნდეს და მინდა რომ იყოს ამოვსებული და ვიქცევი აი ასე ამ 14 რიგის შუას შუაში ჩავუყრი ჭხირს და გადამოვს მეორე ჭხირზე ესე შემდეგ აი ამ ამ ბლებში ჩავუყრი ჭხირს და აი აი ეს თვალი აი ეს ვალი გამომყავს აი და ჩამოვაცნობ ისე აი ამ ჭხიას ვაგრძელებ ქსოვას აქაც იგივენაირად ვიქცევი გავატრიალებ. ცოლებულად თებრიქს მოვწოვ უკომათლებს. აი გამოვიდა ასეთნაირად. ნახეთ. არც არ არის დიდი სივრცეები დარჩენილი, არის უშვენივრად კარგად ერთიანად შეკრული ქსოვილი. ასეთნაირად დევანდელი გაკვეთილი მიუახლოვდა დასასრულს. ვისწავლეთ ასეთი მშვენიერი ქსოვა. შინშილას სახელით და მოგსოვეთ ბევრი ბევრი ჯაკეტები, ჩარფები, ფიტრები, პულოვერები. და შეგახსენებთ, რომ ძალიან მოხდება ეს ფაქტორი კარგითაც. ასე რომ მინდა დაგიმშვიდობოთ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს შეფასება. დაიმატეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ პატარა ზანზალაკი. რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ მიიღოთ შეტყობინება ყოველი ახალი დადებული ვიდეოს შემდეგ. მომავალ შეხვედრაზე